हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में देखिए फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लाए हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट माइनिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका चार कॉइन्स है आपके पास डॉगी कॉइन है ड्रोन है और लाइट कॉइन एंड बी तो इन चार कॉइन में विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आपको हम लिंक दे रहे हैं और लिंक में क्लिक करके आपको ये साइट खुल जाएगी ये साइट है R Y Z X dot net तो ये नई नई साइट है और साथ में ये आपको फ्री में चार डॉलर का बोनस देगी स्टार्टअप एक सौ अस्सी दिन के लिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं किस तरह से करना है इसको सबसे पहले आप लॉगिन कर सबसे पहले आप इसको लिंक पे क्लिक करने के बाद इस पेज खुलेगा आपको रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना है आपको अपना ईमेल और कोई सा पासवर्ड रखना और ह्यूमन हाँ, वेरीफिकेशन करने के बाद रजिस्टर कर देना है ठीक है मैंने रजिस्टर कर लिया तो मैं लॉगिन करूँगा तो लॉगिन मेरा अकाउंट है और कंटिन्यू और लॉगिन करने क्लिक कर देना सबसे पहले माइनिंग ऑप्शन आता है फिर डिपॉजिट एफलेट और बोनस सबसे पहले माइनिंग की ओर सोचेंगे तो माइनिंग पे क्लिक करते हैं तो माइनिंग में मुझे क्या मिलेगा देखिए मेरे मेरे को रजिस्ट्रेशन बोनस एक सौ साठ जी एच पर सेकंड मिला था बट मैंने थोड़ा बूस्ट मारा क्योंकि मैंने कुछ डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी की है ताकि मेरी स्पीड इंक्रीज़ हो जाए तो मैंने ट्रॉन के ऊपर मैक्सिमम लगाया क्योंकि देखिए ये लाइन देख सकते हो आप देख सकती है अब मेरे पास दो सौ उनतालीस जी चलो बच चुकी है वो पूरा भी लगा देता हूँ पूरा लगा लेता दो सौ पचपन से दो सौ पचपन लगा लिए मैंने ठीक है दो तो सौ इसके थ्रू आप इनके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बट अभी नहीं क्योंकि मैं सिर्फ ट्रॉन पे ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि मेरा जल्दी से ट्रॉन कॉनी कंप्लीट हो जाए ठीक है सर तो अभी मैं इसको पूरा पचपन की स्पीड डाल देता हूँ और उसको मैं यहाँ से सेव का ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ तो नेक्स्ट वन इज़ आप देख सकते हैं मेरे पास ये है देखिए आप अब नेक्स्ट है यहाँ पे डिपॉजिट डिपॉजिट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप अपनी एस एस को बढ़ाना चाहते हो तो आप डिपॉजिट भी कर सकते हो जैसे कि ट्रॉन कॉइन है मैंने डिपॉजिट दिखा तो मैंने यहाँ पे देखिए दो बारह दो हज़ार इक्कीस को मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किया है तेईस ट्रॉन ताकि मेरे को इससे मिली है नाइन्टी जी एच पर सेकेंड की स्पीड आप भी कर सकते हो जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा स्पीड मिलेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा और उतनी जल्दी आपको सॉरी पेट्रोल मिलेगा तो यहाँ से आप मेक पेमेंट कर सकते हो अगर आप इसके वर्ड्स के ज़्यादा कुछ जानना चाहते हो कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपके लिए और वीडियो बना दूंगा फिलहाल आप फ्री में इन्वेस्ट कर सकते हो फिर आता है एफिलेट इसमें क्लिक करेंगे तो हमारे को सबसे पहले इसमें मिलेगा बोनस आप एक बंदे को रेफर करते हो तो आपको एक जी एस की जी एच की स्पीड मिलेगी और बारह परसेंट कमीशन के साथ लेवल वन में अगर वो आगे किसी को रेफर करता है तो आपको दो परसेंट कमीशन मिलेगी क्योंकि आगे आगे इसकी कम्युनिटी बढ़ती जाएगी तो ये कुछ है फिर ये आपका जो है लिंक होगा रेफर लिंक क्लिक करने के बाद आपको सेंड किसी बंदे को कर सकती है साथ में आप एक यूट्यूब की वीडियो भी बना सकती है देखिए मेरे को एक जी एच की स्पीड मिली है फ्लूड रजिस्ट्रेशन की मैंने क्योंकि एक बंदे को रेफर किया था तो मुझे इसकी एक जी एच की स्पीड मिल चुकी है नेक्स्ट है बोनस देखिए बोनस में क्लिक करने के बाद हमारे को देखो हर छः घंटे में हमारे को एक बोनस मिलेगा एक जी एच जेड से लेके पाँच जी एच जेड की स्पीड रैंडमली किसी को भी कितना भी मिल सकता है हर छः घंटे में आपको एक क्लिक करना होगा फिर आता है यूट्यूब रिव्यू देख सकते हैं आप यूट्यूब में यूट्यूब में एक वीडियो बनाओ और इनको लिंक रेफर करो और उस तरह से आप अगर आपको ठीक रिव्यू शिव्यू मिल जाता है तो मेरे ख्याल से आपको इस पर चालीस बीस एच से अठारह एच की स्पीड मिल सकती है ठीक है आप देख सकते हैं मुझे बोनस मिला है पहले मुझे दो जी एच का रैंडम मिला था फिर मुझे एक जी एच फिर मुझे एक जी एच का रैंडम मिला देखिए मुझे रजिस्ट्रेशन के मिले वन सिक्सटी जी एच आपको भी मिलेंगे विद बिलाउट फ्री कम से कम एक महीने में आप अड़तालीस टी आर एक्स और आराम से कमा सकते हो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो पंद्रह दिन दस दिन एज ए आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड रहेगा तो मुझे आशा है फ्रेंड्स कि आप लोग समझ गए होंगे मेरे मेरे समझाने का तरीका तो आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है बस आपको एक लिंक पे क्लिक करना है और जो मैंने आपको समझाया बिल्कुल सही तरीके से करना है ठीक है सही तरीके से करने के बाद आपको विदाउट मतलब आपको एक बार क्लिक कर देना है जो मैंने करो अभी आपको बताया उसके बाद छोड़ दो छोड़ दो इसको उसके बाद आप एक महीने के बाद आओ आपको अड़तालीस ट्रॉन मिल जाएंगे इनको बेड्रॉल कर सकते हैं आप ट्रस्ट वॉलेट पे भी और उसके बाद अपने ठीक है फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा स्पीड हो तो डिपॉजिट कीजिए इसके लिए मैं आपको वीडियो बनाऊंगा और चाहेंगे तो वीडियो बना लेंगे ठीक है friends thank you have a nice day